कब आएगा वो कौन है वो पलकों ने ढूंढ लगे महकाती है तेरी यादें तुमसे कहना है कुछ बातें लेकिन इस जगह में